接转苗篮，明白转好烦，自己都觉得烦。 Gamer. Bryant on the move with the jumper. He oh, my! 58 points! And the Lakers lead! One of the great farewell performances in any sport at any time. Kobe Bryant, 60 points. 好，大家好，又係我 Coach 灰啦。兩集 致敬 Kobe 系列，OK，今日第三课，我哋今日讲咩咧？我认为 Kobe 最有魅力嘅一个动作就系 Kobe 嘅 Spin Move，你会见以前啦，好有型嘅 Kobe 真系会，OK，Fake Fake Spin，Fake Fake Spin，甚至系 Pop Hop Fake 再 Spin，系一个好有魅力嘅动作嚟嘅，讲定俾大家听先，呢个动作咧。 對你嘅跟腱嘅傷害會比較高嘅，所以咧，你其實見到阿 Kobe Bryant 咧斷咗阿 c h i l i e s 之後咧，佢已經冇再做呢個動作。但系我哋今日都試下做，只要你用你嘅核心力量，呢個動作係做得到嘅。但係記住，記住，記住一樣嘢，我哋今日用嘅動作係核心嘅 spin，呢個好緊要。 得唔得？好，咁我哋开始咯。Kobe 嘅 spin 咧，佢基本上都会喺诶一个 low post，跟住就会系罚球啦，同埋喺诶嗰边 low post，大约都系呢啲位置做嘅。咁啊，睇住点样做。第一接波嘅时候，我哋咩叫 Kobe 嘅 spin 咧？就系接波嘅时候，OK 接单打，保护好个波先，用只脚 create 翻自己嗰个空间，明白？唔好俾防守佢离啊！ 坐低少少，記住唔係中前，唔係壓落去，核心核心人直嘅，呢度一定要直嘅，接轉瞄攬，明白？轉好煩。 自己都攞一份，OK。睇住，通常佢可以做系乜嘢咧？嗱，我哋第一，我哋先知道 Kobe 做一个咩转身咧？高佢一个系一个诶原地原地诶高重心嘅转身嚟嘅，佢系会咩咧？系佢会接住之后接飞转转转转。 明唔明白，原地为主，同我哋嗰个 spin move 向前咧有唔同嘅，嗰个系低重心嘅低转身，我哋做高转身，明唔明白，所以佢会系咁样打嘅，瞄篮飞，拍转埋嚟，再上。 O.K. 當然，如果再有型，我真係冇佢咁有型啊！睇住跳埋嚟 s i 阿豪企企過去嘅話，雙腳完咗之後，睇住轉上翻，再睇多次。O.K. 當我向住嘅時候，spin，f i n 轉。阿豪讓開我啊呢 i 唔好讓。 記住，接再嚟哦，你呢下型埋添，明白？因為你唔認真咧，我做唔到個動作。明白？當然有型嘅就啱 fake 跳過嚟。 转翻入嚟，咁你梗系最靓啦，系咪？但有时就系你未必有咁嘅威力，佢根本都唔出晒嘅时候，你转一半翻嚟都仲唔得。 睇住嗰個步伐，記住，跳埋去，雙腳落地，飛，壓，壓，壓。 明唔明？用核心嘅力量，再睇多次。OK，啱啱就系拍压，明唔明白？可以可以咁样压落嚟嘅。OK，好啊，我哋就咁试下先。接波，f 飞，打开，高，飞，压，跳。 再睇一次，e j a m k e 過翻嚟，試下。 去嗰邊，左劈劈咗先，劈記住，阿 CM 攞波準備，記住，劈推劈劈壓壓落嚟，明白。 压系啦，因为你唔系用重心，你用腰压。O K，压加腰，飞开右脚停，开右脚，开右脚去右边啦，系啊，开啊，开埋个右脚过去啦，跳起飞飞压。 嗱，如果一開始你就咁去嘅話咧，用左腳去咧，你見到佢呢個位好大機會咧。睇住我 drive 左腳，好大機會右腳係食唔翻呢個位嘅，因為冇假動作嘅關係。所以咧，你應該係 j a b swing j a b 等佢重心移半步都好，明白？開拍飛，OK。如果佢 keep 住 stay 翻喺呢個位嘅話，你直接飛 away 噶啦，明白？但係， 当你呢个单打能力就系拍、劈、转翻入嚟嘅时候，你就可以翻转头啦。佢跳出嚟，你就有机会翻转头，清唔清楚？所以记住，我哋就系。 明唔明啊？佢呢个咪就系去咗嗰个位咯，我冇得翻转头啦嘛。 明佢早食咗半步，我只能呢度飞下威嘅啫，清清楚。再嚟咯，再试下咯。飞系，记住阿豪，唔系攞落嚟，记住，记住，飞压压压，系啦，你就转得到。你一定要向下压一下，核心力量，明白？Go。 压系啦，嗱，定咗啲啦，压落去 f i 我哋重心向上嘅，停。嗱，第二样嘢就系咧，好多年青人咧，诶或者诶或者系，即系假动作方面咧，大家真系好假。Kobe 喺篮底嘅 f i t 系 f i t 到去边嘅，知唔知？呢个都要讲，我哋喺度讲埋。 系好大动作噶，明白？Kobe 一 f i t 就系咁噶，点解要咁高啊？而你咧，点解啊？点解啊？ <laughs> 呢个空间我嘅明唔明？我话第一，你可以话埋俾球证听，呢个空间系我嘅，即系如果你 mark 我 aggressive 嘅。 系咪？系咪啊？呢个空间系我噶嘛？系咪啊？我度到自己，你亦都惊啊？系咪？但系同样 aggressive 嘅，同啱啱一样，个空间系你噶啦，明唔明白？我哋要抽起，伸直只手。我哋尤其喺篮底 fit 嘅时候，记住 fit 脚唔喐，压住。 O 唔 O K？试下，Good！哎呀，唔明，因为你系后转身，你个重心系咁样发过嚟嘅。记住，脚原地嘅，睇唔睇到啊？递高你只脚，接飞压，睇唔睇到？唔好打开只脚，我哋系高转身嚟嘅，因为高，唔得转唔到，见到啊！你啱啱咧系咁样啫。 O.K. 接飛咁啫，未轉晒，記住，我哋飛轉晒，再向前跳，轉唔晒，轉晒先，再多次壓落去壓，唔得嗱，喐咗先個重心喐咗先。記住，我哋 j a p 喂，压转咗先，明唔明白？我哋系压再向翻前都仲得嘅，清唔清楚？转咗先，转晒先，唔好向前，你向咗前，唔向前嘅，转完先向前。你真系咁样睇住，美少女转身变，美少女转身变，已变成天使。唔会向前嘅，明唔明白？ O.K. Go，哎，唔得啦，失咗平衡，因为你未转晒就向前。啊，好啲，O.K. 都好啲。嗱，呢个就系诶 Kobe 嘅转身，记住一样嘢，先将对手压向大位，尤其你要喺呢边，你要嚟呢一度射波 f 好啦，呢个人扑埋嚟嘅时候，原地转身，明唔明白，因为呢个人系会唔系嗱？你记住啊，你射嘅话咧，呢个动作成个 movement 咧，都系飞入 way 嚟嘅，所以我会咁扑嘅，转。你系将我呢个人啊，飞嚟呢一度，明唔明白。二，如果你唔受飞的话，即系你唔受飞的话，咪直接飞入 w 咯。 明唔明啊？我哋就系咁嘅，顺住个势记住，逼压压翻嚟，O 唔 O K？明唔明白？好啦，再落去我好痛啊！ <laughs> 因为呢啲所有嘅动作啊，系好漂亮、好有型，所以佢先系 Kobe，系咪？但系但无可否认易受伤嘅，因为呢下我已经好痛啦，只脚，好唔好？ 好冇？好啊，今日试下 C M 打阿豪啊，或者唔诶好啊，你一人打球，拉屎一人打球，C M 打先，唔系打唔系用呢招，最紧要入。O K，咪呢度，但系喺呢度。哇，拍下波啊嘛。O K，多阿豪打下 C M。 Hold t i 呢个系苏麻布嚟嘅，就唔系嗰个布，系咪？记住，啱啱嗰下咧，记住咧，我哋咧系，你系可以咁样走嘅，即系睇住双脚拎过嚟，你可以咁样走，但系有啲人咧系会变成咁嘅。 咁就好大機會走步，明唔明啊？OK，呢個唔係今日嘅，但我下次再講，再講一次啊！OK，再打埋啦，史哥。哎，Good shot，記住飛啊 Way，係咪但係你好好飄日啊！呢啲咪年青咯，豪攤又成功啊！我覺得你要賣向 Kobe 嘅路線，OK 係。 <laughs> What can I say? Mamba out. I gave my soul to this game, man. I, there's nothing more I could give. Nothing.